fotográfium, akkor rendszer. Én visszaemlékszem, szeretem a autókba. Olyan, hogy leszem az egészet, amikor a nagyra bánnak vadászni. Fogok az írba fetlenni. A széle kint van. Most már csak az a kérdés, hogy mikor kerül vissza illetve hogyha visszakerül, akkor olyan, fog dobálni. Na, megjött, megjött, de gejző. Izé. A piedóle! Megjött a ton! a forrálod a vizet! Megdől a fehér litkollal, Gyoki, Gyoki bácsi. Gyoki bácsi. Gyoki bácsi.

Az már ilyenkor fáradt, és ilyenkor ilyen lásás a, a szájával, hogy összefolyik a nyelv a nyelven, érted, és ilyen szavakon röppennek ki a fogának szövetén. Annyira sajnálom, hogy egészen egy klimatizált helységben ezt filmeket kötelezően. Már megérkezett a Lincolnjával, érted? A verseny, és a fel az övé. Nem értem ezt az embert. Ez nekem nehéz tíz, amikor öt rá pakad, csicskát van.

16 óra 47 perc, lassan összefújta a szemetet a szél a, a Volvo, hogy is mondjam, szereld magad, csináld magad, garázshoz megnyitottak a